Ah be güdümlü. Tuttu ona, he. Tuttu büyük ihtimalle. Tamam 2, 1. Bu sefer güdümlü. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere Military Base'e iniş yapmak üzereyiz ve One Man Squad'ız yine her zamanki gibi kardeş. Evet hileler inebilir mi artık? Şu an görebilirim çünkü bu yükseklikten artık görebilirim. Şöyle. Valla temiz gibi ha. Kimse bak iniş yapmadı şu an. Hayırdır ya? Ha? Ne oldu? Banlanıyorsunuz mu artık? <laughs> Neyse. Sıkıntı yok o zaman. Şuradan şunu ver bakayım pompalıyı. Aha. Kardeşim bir dakika. Ama senin canın yok. Oo. Şu karşıya neler indi öyle ya? Dur geçeceğim. Geliyorum geliyorum. Bir dakika. Bir dakika şunları toplamam lazım. Bir şeyler lazım bize ya. İki, iki level yelek. O da yok ha. Tamam. Kardeşim geliyorum. Senin canın bayağı az. Biliyorum seni kurtarmam lazım. Şöyle. Geldim. Uzaktan mı sıkıyorlar bana? Bak adam soldan içeri mi atladı? Oba şunu alırım şunu alırım. Tamam atla atla atla atla. Adam nereye kaçıyor ben bilmiyorum şu an bak göremiyorum ona. Nereye kaçıyorsun acaba? Cam basıyor birisi. Duydum. <laughs> Aha! Canı yok. Bak yine mi atladı o ya? Ona eve girdi. Eve girdi çok güzel. Var ya beni dolandırıyorlar yani. Şu an beni dolandırıyorlar. Evet orta kısımda bir yerde adam. Ses geliyor. Burada mısın? Buradasın. Sen ciddi misin ya? Aha! Öyle bir şey yok. E bu one man squad deminki nereye gitti? Başkası mı öldürdü ne yaptı ya? Şu DP alalım. Kardeşim atış ettin. Hayatını kaybettin şu an bak geliyorum oraya hemen. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bizde servis bu şekilde direkt. Direkt çünkü arka tarafta birçok insan var. Ben daha gitmedim oraya bak. Bak daha oraya gitmedim. Bir dakika. Hiçbir şey yok. Oo bak arkadan bir... Hadi adam var ya bütün canımı aldı ya. Şunu tutabileceğim mi? Oba adam geliyor. Nope. Evet. Karşıdan birileri geliyor. Biri sol. Ne oluyor burada? Solda var. Oo. Ah biri girdi tamam. Of tutturmasam çok sıkat. Aha geldi. Aha geldi. Ay cana bak cana bak ya. Nasıl kurtulduk ya? Tamam şunu bir basalım ya. İyi kurtulduk. Allah iyi yırttık. <laughs> Çorbacı Rüstem mi? Birinin ismi Çorbacı Rüstem. Evet. Oo, Fade. Kardeşim bana fişek getiriyordu. Alırız. Şöyle şunu da alalım. Artık yemini bozduk. Yani e, o yüzden M4'e geri dönüş sağlıyoruz arkadaşlar. Sorun yok artık. <laughs> Anlaştık kendisiyle. Çünkü bana dedi ki sen buz diyarını hiç çıkaramayacaksın dedi. Hani bari oyunlarda kendine kolaylık sağla. Bana geri dön dedi. Oradan birileri sıkıyor. Benim arkamdan birisi sıktı çünkü. Ne la? Fişek mi o? <laughs> Kardeşim benim ya. Beni düşünüyorlar. Harbi beni çok düşünüyorlar. Çok teşekkür ederim. İkinci fişek için. Şunu bir bıraksak molotofa bir geçemedik ama ya. Alır mısın molotofu? Oha alamıyorum. Yine alamıyorum. Şunu biraz bıraksak. Sonunda. Sonunda o molotof lazım olabilir bize. Tamam. O kısma doğru geçiş yapacağım. 4 kilimiz var. Ses var. Üst kattan mı geliyor ya o ses? Aa adam yok. Yine mi görünmez bir hilecimiz var? Ne oluyor? <laughs> Alt katta bu. Üst kattan gibi geliyor ha. Bak. <laughs> ya. Sen speed mi açtın? Hayırdır ya? Bota bak. Bizi ne uğraştırdı ya? Şu kaskını almak istiyorum da bak. Yine de var ya hasar vermem için o kadar uğraştı gerçekten. Kendisi yüzünden bu kadar oldu. Evet şimdi. Yerleri görebilir miyim? En son birisi buradan sıkıyordu. O ölmediyse şu an bana pusu attı. Pompalı attığım var ya yaraladığım. O bana şu an pusu atıyor büyük ihtimalle. Hani öcünü alacak. İki tane pompalı attık diye. Ne bu düşmanlık yani anlamıyorum. Yukarıya çıkmamışsa iyi. Evet sesi aldık. Mesafe uzak. Biraz rahat ilerleyebiliriz sanki ya. Geliyorum. O müzik yapıyor ha. Tık tık tık tık tık. Aa birisi geliyor. Oo bak biri gel geliyor oradan da. Dur bakalım. Hadi kesin onu vurdular ha. Bak o, o taraftan buna sıkıyor büyük ihtimalle. O yüzden zıplıyordu ha. Zıplaya zıplaya geçmeye çalışıyordu. Bakayım ölmediysen bendesin kardeşim. Ney? Muhammed El Bahay. Evet. Vurdunuz mu harbiden adamı ya? Adamı vurdunuz mu harbiden? Hiç loot da yok. Bir şey de yok. Adam da yok. Aha. Botçuk. Bak canımı azalttın ya. Angel. Canımı azalttın. Bak ben burada adam kovalıyorum. Oo, kill bırakmayacaklar ha ben gidiyorum ya. Böyle olmayacak. Bu iş böyle olmayacak. Geliyorum kardeşim seni gördüm. Seni gördüm. Solda kimse yok tamam. Aha. Şu ne yapıyor? Oradan birisi geçti. Aa geri geldi. Ne oluyor lan burada? Yok bu onlardan değil. Bu onlardan değil. O ekipten değil. Son bir ekip kalmış arkadaşlar burada şu an. Ama buraya çok adam indi var ya buraya iki adam indi. Harbiden iki adam indi buraya. İki ekip <laughs> pardon. iki ekip indi. baya kill çıkarırdık ya. Ne bileyim C'ye gelirler diye düşündüm ama. Fazla insan gel. Aha. Sen bir bayıl kardeşim. Tamam. Evet. Bak sağa birisi geçti. Şu an ondan tırsıyorum. Hani birden karşıma çıkabilir. Kardeşim yan yana durun. Bak ekipsiniz. Ekip ruhuyla beni vurabilirsiniz bence ya. Öyle düşünüyorum. Hmm. Ses yok. Sağa geçen ne yaptı? Geri mi gitti oraya acaba ya? Bir el bombası atsak ne olurdu? Şöyle. Bence güzel yere attık. Güzel bir yere attım. Ama hala şu sağdan tırsıyorum. Şunu bir basalım da. Biraz ilerleyeceğim. Biraz iler... Aha. Sen nasıl birden buraya geldin? Buraya yatmış. Adam buraya yatmış ya. Şunu kardeşim tutabilecek misiniz? Bak duvarın kenarında bir yerdesin. Hadi. Geçmiyor ha. Telden geçmiyor ha. Mermiler geçiyor ama kardeş. Teli biraz daha büyütün. Dur bakalım şöyle. Molotof atsak. Çünkü buraya bir yere biri sanki yattı ya. Aa, bomba da atılıyor. Kardeşim geleceğim bir dakika şu molotof bir gitsin. Molotof bir gitsin geliyorum oraya. Şöyle senden de alabileceğimiz ha. Molotof varmış onda da güzel. Adam çıksa hani o bak hala birilerini vuruyorlar ya. Bak kardeş siz kill bırakmadınız bana ha. Evet. Çıkmadın. Sesi geliyor ama <laughs> göstermiyor bak. İki kişiler birden çıkarlarsa çok sıkıntı. Şu molotofu ya kendime attım ya. Böyle bir şey yok ya. Helal olsun bana. Aha adam geldi. Hadi bakayım. Aa ikincisi geliyor. Evet. Güzel. <laughs> Kardeşim geç kaldınız ama ya. Bak fazla da lootlanamamışsınız ha. Harbi bak bana bir şey vermediniz hani fişek gibi. Fişek gibi şeyler yani. Bak sabahtan beri fişek topluyorum. Diğer rakipler sizin gibi değil bak. Herkes fişek verdi bana. Tamam alacağımızı aldık gibi mi geliyor? Buradan bir şey var mı? Yok. 10 kilimiz oldu ya. Hiç ama memnun değilim şu an ha. Buraya daha erken inmem gerekiyormuş. Diğer kısma sonradan gidebilirdik aslında. Evet sende neler var? O yelek. Severim. Bir M24'ünüz yok mu ya? Tamam. Bir M24 yok herhalde. Okey. Şurada ne var? Alevli. Ha, mini'ye geçelim ya. 8x'imiz var hazır. Şunu at. Güzel. İki fişek arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Şimdiden tahminleri alabilirim. <laughs> Şimdiden tahminleri alabilirim. Bence ne gelecek biliyor musunuz? Bence... Burada atsam mı ya? Aslında... Bir bekleteceğim. Burada sanki atılamayacak gibi. Buradan atsam bak buraların üstünde kalır ha. Bence Groza, MK benim en sevmediğim şeyler gelir. Bir tane AVM avuk gelir. Böyle bir şey düşünüyorum ya. Hadi baş. Nerede atsak? Alan geliyor. Şu an atamam. Şu an atamam. Şöyle karşı bir ilerleyelim bir ya. C'nin orada bir yerde atsam. Ha? Ha iyi güzel. Alan valla verdi oraya. Harbi önümüze verdi. İlerleyelim şöyle. Oradan atacağım iki tane. Temiz. Temiz temiz atarız. Fişekler geliyor. Hazırlanıyor şu an. Tam alana gireyim. Şöyle. Heh, haritadan da gördük. Tamamdır. Şu an hazırız kardeş. Her yerde kalabilirsin burada. Bütün C'lere çıkış var zaten. Aa niye atamadım diğerini? Aynı anda iki tane atamıyor musun? şu anda. Tamam. Tamamdır. Ee, bir groza bir MK. Bir avuk bir AVM. Hadi bakayım. Tahminlerim. Şu aracı da çekeceğim. Hani ne olur ne olmaz. Çok zor durumda kalırsam yerimi değiştirmek için aracı kullanabilirim. Bu bir taktik olabilir arkadaşlar. Örneğin mesela çünkü teksiniz. Canınız çok azalır. Baktığınız ekip dördü birlikte geliyor. Yeni bir kavra geçmeniz lazım. Yani uzaktan benim için daha rahat ekip almak. Hani yakından e, bazen dördü birden dalarsa biliyorsunuz. Hepsine birden eğimi kaydırmanız lazım. O da genelde hilecilerin işi oluyor. Daha rahat oluyor onlar için. <laughs> Bizim için biraz daha zor olabilir o iş. yani hepsine kaydırırsınız ama karşı takımın da eğimi çok kötü olması lazım. Hani 40 mermiyi böyle tek tek adamlara çevir falan zor olabilir. Şuradan birisi beni indirebilir mi? Yok. Tamam güzel. Güzel. Nova bekliyorum. Nova'dan ekip bekliyoruz. Bak bazen şuranın üstünden atladım mı var ya can kalmıyor. Şimdi canımı hiç almadı ha iyi. Diğeri nerede? Oo diğeri erken iniyor. Ve Nova tarafından adam gelirse bizi yorar. Kardeşim geliyorum. Fişekler de bizim, droplar da bizim bugün. Ne geldi? Ee, yok tahminim tutmadı şu an. Ama Groza demiştim. Avukla demiştim. Tamam ikisi bir tane yerde çıktı ama ben böyle dememiştim kardeş. O zaman diğer yerde de MK ile AUK var. <laughs> o şekilde taktiği tutturabilirim. Bütün dediğim silahlar çıkmış olur. Aa o değil de sona kalan sayıya bak ya. 14 benim dışımda ya. Bakayım. MK AUK yok. AUK gelmedi. AUK gelseydi alabilirdik ya. Ee, buradan alacağım bir şey yok ya. Yok. İlerleyelim arkadaşlar. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Ee, diğer var ya diğer droba hiç dokunmadım gibi bir şey. Yani gelseler alsalar e, çok memnun olurum ya. Boşa gitti çünkü ikinci fişek. Ya şuraya bak ya. Hiçbir yerde adam yok ya. Gerçekten ha. Yani haritayı boşaltmışlar kardeşim. Bu ne ya? Ne oldu bu Erangel'a ya? ilginç Şuraya bir, bir insan topluluğu bir atış. Aa, bir dakika bir şey gördüm. Tamam. Bir tane Toros gördük arkadaşlar şu an. Toros Pochinki'ye doğru gidiyordu. Var ya ekip şu an oradaysa bile görünmez ki ya. Buga bak. Buktan gör... Aha aracı gördüm ama. Tekerleğini gördüm. Tekerleğini alabiliriz ha buradan. Duyarlar mı acaba ya bu mesafeden sıksam? Susturucu olsa aslında denenebilir ya. Aracın tekerini tekte alabiliriz herhalde AVM ile. Oo Hasan DMR mi? Bak bu adamda da şey var ha. AVM var. Birini AVM attı. Kardeşim burada bir tek benim AVM oynamam lazım. O AVM'yi senden almam lazım kardeşim. Büyük ihtimal şurada kapışıyorlar herhalde. AVM mermisi lazım kardeşim hemen. Fazla harcamazsan seviniriz. Aracı gördüm. Onlar da beni mi gördü acaba? Oo. En az 3. <laughs> en az 3. Hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Şu an bakalım. En, en iyi anı beklememiz lazım. Evet geliyor. Mesela şu arkadaşın en boş anını bulmam lazım. O şu anda. Toretto. Kardeşim burada ne işin var? Biri geliyor. Ah be güdümlü. Tuttu onu ha. Tuttu büyük ihtimalle. Tamam 2 1 bu sefer güdümlü Valla bayıltmasa bile basacaktım. Biri gitti, diğeri bayıldı. Arkadaşı uyandırırken onu. Diğeri bayıldı. Zan aynen aynen. Aynen bu şekilde olmuş. Olay böyle. Kardeşim burada dur. Burada dur, burada dur. Bir dakika. Ya! <laughs> Lan ya çekilsene. Adam bak bize kumpas kurmuş ha. Çıkamayacaktım oradan. Tamam orada birisi var. Onun sesini var çok ufak aldım. Bak orada duruyor. Bakayım. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyor mu? Sanki yanmıyor gibi ama. Çek. Aa atladı. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Takım arkadaşlarını bıraktı gidiyor ya. Ama ikisi de ölmüştü yani. Aslında yapılması gereken de oydu ha. Harbiden. Evet hadi ilerleyelim. Ya var ya adamın sesini çok ince duydum. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle hile lafını hak edeceğim bu sefer. 6x veririz. Onu takalım. Şunu at. Okey. Okey okey okey. Tamam. Lootlar güzel. 6x'i takmamız iyi oldu şu an. Artık e, gidişimiz yaklaşıyor. E, kaç? 3 kişi kalmış. 3 kaldı. Alsak 16 kill ya. Şuraya bak ya. Sabahtan beri geziyorum arkadaşlar. Araçla geziyorum. Drop tarafında kimse yok gibi. Hadi gidelim. Benim aracım nerede? Benim araca gideceğim ya. O daha böyle şey ya böyle korunaklı gibi. Şöyle etrafı da bir sözelim de. Etrafı sezdiğimize göre tamam gidelim ya. Ha, kimse yok gibi. Go go go. Hızlı hızlı hızlı bir kalkış. Ver turboyu gidiyoruz. Kas geliğimiz iyi durumda. Ee, mermi de iyi durumda şu an. Ben bir sorun görmüyorum. Oo vurdular birine. Hayrican Hyper Memo'yu vurdu. Hayrican neredesin kardeşim? Sesin hiç gelmedi ama. Gördüm. Gördüm. Bir dakika çarpma. Allah. Dur dur dur dur dur. Oo en sonki AVM attı. Ben şuraya bir ilerleyeyim. Bir alanı açalım. Alanı bir açalım. Böyle iyi olacaktır. Tamamdır. A geliyorlar. Hadi be. Araca çarptı bence var ya. Oo bak Onda AVM var biliyordum ha. Hadi. Ama vurulur da öyle ya. Öyle olmaz mı? Olmuyor mu o şekilde? Beyler. Diğeri de. Beyler sakin. Beyler sakin olun. Bir dakika. Şunu basacağım. Bende de AVM var. Sizde de var. Okey. Aa bu AVM'li dediğim kişi. Aa araca sıkıyor. Araca sıkmazsak anlaşabiliriz. Aracı patlattı. Güzel taktik. Ben aracı patlatmayı hayatta çalışmam ya buradan. Evet bir body shot. Ayağım. Oo bayıldı. Bir dakika. Baygınlığın var kardeşim. Benle uğraşmak istersen hadi. Çıkalım. Teke tek hadi. Baygın alamıyor muyuz ya? Harbiden. Bak o karşıya da geçecek arkadaş. Aa sisledi. Bu olmadı ama bak bu olmadı. Bu olmadı. Ben yaklaşacağım. O ya keşke erken binseydim ya. Ben normal geçer zannettim de. Adam sisledi. Ve şu an uyandırıyor. Bir dakika güdümlü. Güdümlü hakkını verir misin hadi kardeşim hadi. Hadi oraya kadar gitmen. Aa niye alttan gitti o? Bir dakika bu. Biri alttan gitti ha. Pingim 48. Hani pinkten mi diyorum da. Bir dakika ya bu gitmeli hadi. Fazla uzun bir mesafede 120 metreye kadar atmışlığımız var. Hadi be. Şöyle önümü sisleyeceğim. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Adamlar birbirini uyandırmıştır bile ya. Can bile basmışlardır. Yapma yapma yapma. Araç zaten kötü durumda araç. Ah be. Aracım seni ben patlatayım ya. Onlar patlatmasın. <laughs> Vay be. Kardeş aracıma sıkanın başı sağ olsun ama ya. Valla bu ekip zorlayacak ha. Zorlayacak bu ekip. Ee, tek yapabileceğim cover noktam arka tarafta yok ama şu araç var. Aracı cover noktası olarak kullanabilirsek iki kişiler zaten sonlar. Evet. Sisi bir tanesini şöyle sola doğru atalım. Birini de biraz ileri atalım. Onların beni görmesini engelleyeceğim. Atla bakalım. Evet taktik modon şu an. Bir taktik yapmamız lazım. Evet birisi sağdan açılıyor. Onu alırım. Hay! Hayricim sen bir yat orada. Artık çıkma. Çıkma ki ben biraz ilerleyeyim ha. Evet tek cover'ımız şu an araç. Şöyle şunu gönderirsek. Ben biraz açılacağım. Oo son anda uyandırdı Tamam. Allah. Canım çok az azaldı. Oo. Ay. Hasan. Uğraştırdınız beni. Kardeşim beni uğraştırdınız ya. Ama güzel. Ekip çalışması iyiydi. Birbirlerini sislediler falan kurtardılar. Harbiden efsaneydi kalbim attı yani. <laughs> İyi de arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.